هۆنووس زۆر جار گێڕەرەوە و کەسێتیی چەقی ئەم چیرۆکانەیە، تا ڕادەیەکی زۆر وێنەی وێژەیی خۆمە. پاشگری یاد، پاشگرێکی یۆنانی کۆنە کە واتای داستان دەسازێنێ، وەک ئیلیاد، ئەینیاد، ئۆڵۆمپیاد، تیلێماخیاد و تا دوایی. ئەم چیرۆکانە زۆربەیانم لە کات و ساتی جیاوازدا نووسیوەتەوە و پەیوەندییەکی زۆریان بە یەکەوە نییە، زیاتر هەندی یاداشتی خۆمن و لە کاتی خۆیاندا بە زمانێکی ئاسایی نووسیومنەتەوە، بەڵام کە زیاتر پڕۆڤەی هونەری نووسینم دەکرد، وردە وردە ئەم نووسینانەم چاک کردەوە و زمانێکی وێژەییانەم پێ بەخشیون. لە ماوەی ڕابردوودا زۆر هەوڵم داوە ئەم کورتە چیرۆکانە بەیەکەوە بلکێنمەوە و ڕۆمانێکی لێ دروست بکەم، بەڵام لەبەر سەرقاڵی و کەمی کات نەمتوانیوە. لە ئێستادا ئاوها پارچە پارچە لەم ماڵپەڕەم بڵاویان دەکەمەوە، کە کاتم هەبوو بێگومان بەیەکیانەوە دەلکێنمەوە و دەیانکەم بەو ڕۆمانەی لە خەیاڵمدان. هیوادارم خوێنەری بەڕێز چێژیان لێ ببینێ و سوپاس بۆ کات و خوێندنەوەتان. نەوە. نۆی ئایاری دوو هەزار و بیست. پزیشکی چێشتەنگاوێک با هۆنووس خۆی بێ بیگێڕێتەوە نەکا ڕووخەرتە بیبیستێتەوە. دوو هەزار و چواردە لەبەر هەر هۆکارێک بووبێ بۆ هەولێر چووم. دکتۆر هۆبینی برام کە دکتۆری پێستە، بەڵێ دکتۆرێکی باش و زیرەکە و نۆڕینگەکەشی لە سلێمانیە بچن بۆ لای، بەڵام هەلەکە مەقۆزنەوە تەنها بۆوەی پارەتان لێوەرنەگرێ بچن پی بڵێن گۆیا برادەری گیانی بە گیانی هۆ نوسین. بەڵێ بەڵێ مشنوقاو هەبووە وایکردووە تا پارە بمێنێ چروکیش دەمێنێ. هۆنووسی گوێشل گوێی هەڵخست بۆ خەڵک بەڵکوو ببیستێ دوو نوکتەی بە کەڵک بەڵام زۆربەیان کەم خوێنەوار بوون خەڵکی ئاوایی و دەرەوەی شار بوون هی پارێزگای تر دوانسیانێ هاتوون پێش کاروان کوژە لە بەر دەرگا بوون بۆ کاری پێویست چووبوونە ئەوێ لە بەر کاڕایی نەنووستوون شەوێ لە ڕێڕەوە تەسکەکەی بەردەم پرسگەکەی ژووری بەڕێوەبەردا کورسییەکی ئەتک کراوی هەتەر و مێزۆچکەیەکی لێ بوو، پیاوانە لەسەر کورسی دانیشتم و ئانیشکم بەسەر مێزۆچکەکەدا داپەسارد. خەڵک دەهاتن و دەچوون، سۆراخیان لێ دەکردم، ئەوە ژووری کاک وریا کامەیە؟ وەڵامم دەدان و بەم ڕاڕەوەدا یەک ژوور پێش کۆتایی، یەکێکی تر و یەکێکی تریش. هونەرمەندە قاچاخچییەکەی وەزارەت، گێچەڵێکت تووش دەکا ئەم مەیلەهارەت. ژوورەکان چاک فێر ببووم چونکە وەک تۆپ لە نێوان ژوورەکاندا پاسپاسێنی چاکم پێکرابوو. کوڕێکی گەنجی بیست و دوو ساڵان وەستا بوو و لە ژێر چاوەوە زوو زوو سەیریکی دەکردم. لەوانەیە گۆرانییەک، چاوپێکەوتنێک یان ڤیدیۆیەکی منی دیبێ، گرنگ نییە. پاش کەمێک سەرم لە گۆشەی باڵ و باسکمدا بەسەر مێزەکەدا لەنگەر کرد و سێ چارەک نووستم. نیە جوانێ سەری کاسم بنێمە سەر دڵی نەرمی کە هیلاکی لەشم دەرکا خەوی سەر باوەشی گەرمی. لە پڕ لە هاتە هاتی خەڵکە چاوەڕێکە بێدار بووم و لیکی خەواڵوویی داچۆڕاوی سەر مێزۆچکەکەم سڕی بەڕێوەبەر هاتەوە. هاتەوە با بێتەوە ناسکیە لە حەمامەوە دەم بە پێکانین و دەست بە سەتڵ و جامەوە. یەکێک لە خەڵکە چاوەڕێکە دەنگی هەڵبڕی، کاکە و مامەڵەی منی بەرێ یەکێکی تر لە لایوتی، کاکە من لە پێشەوە بووم یەکێکی تر، کاکە من لە دارە تۆبانی پێنج لێرە بووم. چەند ساتێک پاش چوونە ژوورەوەی بەڕێوەبەر پرسگەوانەکە هاتە بەر لێواری دەرگاکەی و یەک یەک ناوی خەڵکە چاوەڕێکانی دەخوێندەوە، هەموان ئاپۆرەیان لێ گرت و پشێوی و من منۆچەیان نایەوە، من! من! من! ئێوەی من! ئەوەی من! خوێنەرەوە من! کاکای من! ئابزانە ناوی من! ئابزانە ناوی من! تەنها پشوودرێژی هێور من بووم. تۆ بڵێی مامەڵەکەم بفرۆشنەوە؟ خۆ بە کوێ دەچێ؟ هەر سەرم دێ. پرسگەوانەکە لەوە نەدەچوو کەسێکی دەشتەکی و بێ ئەتەکێت بێ، بەڵام هاتەهاتی چواردەور و دەنگی بەرزیان ناچاری کردبوو دەنگ هەڵببڕێ. دکتۆر هۆبین نالار مادزا، براکەم، مامەڵەکەم، زۆر لەسەر خۆیانە وتم، بەڵێ. پرسگەوانەکە بە ڕێزەوە وتی، دکتۆر جیان ئەتوو عەز دەکەی فەرموو وەرە ژۆرێ. وەڵامم دایەوە، باشە گیان. لە بری هۆبین هەستام و بۆ پرسگەکە چووم. پرسگەوانەکە بە ڕێزەوە مامەڵەکەی دامەوە و پێی وتم بچم بۆ ژووری فڵان و بێمەوە. منیش وام کرد. پاش ژووری فڵان و هاتنەوە، دووبارە مامەڵەکەم بە پرسگەوانە بەڕێزەکە دایەوە. مامەڵەکە دووبارە پێویستی بە واژووی بەڕێوەبەر هەبوو، بەڵام لەو دەرفەتەدا ڕۆژنامەنووسێک هاتبوو لەگەڵ بەڕێوەبەردا لە ژوورەوە چاوپێکەوتنی دەکرد، بۆیە دووبارە کەوتینەوە چاوەڕوانی. چاوەڕێی مژدەی نەسیمم تا لە گوڵشەن دێتەوە، بەڵکە فەرمایش بکا گوڵ بولبولم با بێتەوە. دەبینم تەختم تاراج نەکراوە هەی لەوە خۆ ئەو کورسیە ئەتک کراوە هەتەرە هەر لەخۆیەوە بوو بە تەختم بە سایەت وەک هوما تاجم لەسەر ناکەی ئەڕۆی ئۆغر بێ تاج لەسەر تەختی تاراج نەکراوم دانیشتمەوە هۆنو ئەمڕۆ باش پزیشکە بۆیە دیوانی هەیە کورسیەک لەبەردەم مێزۆچکەکەمدا زیاد ببوو لەمەودوا دەربارەکانم لەسەر ئەو کورسیە دادەنێم. دەبینم کوڕە بیست و دوو ساڵانەکە لەسەر ئەم دەربارنیشە نیشتۆتەوە. زۆر دوو دڵ و ڕاڕا دیار بوو. هەر دوو دەستی دەخستە ژێر ڕانی و دەریانی دەهێنایەوە. زوو زوو سەیرێکی دەکردم و دیسان بۆ خەیاڵەکانی خۆی سەری دادەخستەوە. بەردەوام کەمێ خۆی شۆڕ دەکردەوە و دەچووە دواوە و لە دوو دڵیدا جۆلانەی بە خۆی دەکرد. چەند جارێ چورتمی دا. لە کۆتاییدا ئەم گۆمە مەنگە پڕ دوو دڵی شێواند. ئحم ئحم. ببوورە قوربان جەنابت دکتۆری؟ پرسیارەکەی لە مێشکمدا چەند جارێ زرنگایەوە. خەڵکە چاوەڕێکە جگە لە پەستیان لە بەڕێوەبەر و ڕۆژنامەنووسە کاتنەناسەکە، هەمووان دوای بیستنی ئەم پرسیارە چاویان تێ زەقاندم، چاوەڕێی وەڵامم بوون. پرسیارەکەی لە مێشکمدا جەنابت دکتۆری. سەرنجمدا سێ چاوەڕێکەری نوێ هاتبوونە ئاپۆراکەوە، چاکەت و پانتۆڵ لەبەر بوون، دکتۆر نەبن جەنابت دکتۆری جەنابتان دکتۆرن بێ دکتۆر دەوا و دەرمان شێتت کردم سەرگەردان. بڵێم دکتۆرم درۆکەم بڵێم دکتۆر نیم ئەمانە لە بەیانیۆ مناڵێکی لوسی وەک من دەبینن لێرەدا دانیشتوم ڕێزم دەگرن لە دەربارمدا بە پێوە وەستاون کورسیەکەم بە دەخولەک جێ دەهێڵم کەس ناوێرێ لەسەری دابنیشێ ئێستا بڵێم دکتۆر نیم یەکسەر لەبەر چاویاندا دادەڕمێم و وەک حیز سەیرم دەکەن کوڕە دە دەی چی نەبوە با ببێ دڵنیای نا بەڵام خۆ بەم درۆیەم کوردستان لە چوار پارچەوە نابێ بەهەشت بۆیە چی دەبێ با ببێ زۆر بە ئەسپایی وتم بەڵێی جان دکتۆرم. وەهای فەرموو هۆنووسی هونەرمەند. پاش وچانۆچکەیەک کوڕە پرسی، دکتۆری چی؟ بێ دوو دڵی وتم پێست، چونکە وەک وترا هۆبینی برام دکتۆری پێستە، خۆ ناتوانم لەمەیا درۆ بکەم. سڵاو، من دکتۆرم. دکتۆر گیان دەرزییەکمان لێ بدە. ئەوە کاری یاریدەدەری پزیشکییە، من دکتۆرم دکتۆر. بەڵام خۆ دەزانی دەرزی لێ بدەی، وانە؟ نەخێر، من هەر پزیشک نیم، دکتۆری شتێکی ترم. دکتۆری چیت؟ هی جیۆپۆلەتیک. هی چی؟ جیۆپۆلەتیک. چییە ئەو شتە؟ بوارێکە پەیوەندی بە دەرزی لێدانەوە نییە. جیۆ چی؟ جیۆپۆلەتیک. بمنێرن بۆ شنروێ شەش ساڵ شەڕ دەکەم بەڵام ناوی ئەو دکتۆریی تۆم پێ لەبەر ناکرێ. کاتێ کە فەرمووم پێست. کوڕە کەوتەوە خەیاڵەکانی خۆی بەڵام پاش چەند خولەکێک وتی، باشە دکتۆر گیان ئەتوانم پرسیارێکی پزیشکیانە بکەم؟ وتم، ئەی بۆ نایکەی؟ وتی، ئاخر عەیب نابێ! منی بێئاگا بە متمانەوە وەڵامم دایەوە، نا دڵەکەم، شەرم لە شەرع و پزیشکیدا نییە. شەرع و شەرم و شەڕ و شۆ و شەوارە و شەممە و شەونم و شەوبۆ و شەواشینک و شنروێ و شەمشەمە و شەمی شەوان، چلچرای شەوان، تینتارەرەران، کوڕە پرسی، ئەها! دکتۆر گیان ئەوە دەڵێم ئەم چاڵ و چۆڵی و ئاوڵانەی دەموچاوم چۆن چاک ئەبێ؟ چی؟ چەلەنگ بەرەوە گۆ بەنچی تۆ ئەمڕۆ دکتۆری دکتۆر! من لەو کاتەوە لە چاوی مرۆڤێکی ئاسایی هونەرمەندەوە دونیام دەبینی ئەم کوڕەش لەو چاوە بەدەر نەبوو واتە کە سەیری ئەوم دەکرد مرۆڤێکم دەدی نەک نەخۆشێک هەموو خەڵک کێشەی دەموچاویان هەیە کەس لە ڕوخساری خۆی ڕازی نییە کە خەڵک دکتۆری پێست دەبینن بەتایبەتیش لە دەرەوەی نۆرینگەکەی خۆی واتە بەخۆڕایی ئەوا وەک ئەوە وایە کوپەڵە ئاڵتونیان لەناو دیوارا دۆزیبێتەوە. دەبوو خۆت بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارە ئامادە بکردایە. ستۆییەکان دەفەرمن کە دەبێ بەو شێوەیە تەماشای ژیان بکەی کە خۆی هەیە نەک بەو شێوەیەی تۆ دەتەوێ. ئەم هەموو سەرزەنشتەت لە ئێستادا چی یارمەتییەکم دەدا؟ خۆم ئامادە نەکردبوو بەڵام ئێستا خۆم ئامادە دەکەم. هێورانە، وریایانە، پشکنین ئاسایانە بە دەموچاویدا چاوم گێڕا. پاشان تینێکم بە بەر خۆم دا و وتم، هیچ نییە دڵەکەم، کێشە نییە. وتی، ئەی دکتۆر ئەو چاڵ و چۆڵییە چییە؟ بۆ خۆ قوتارکردن لە کورتی بڕیم و وتم، ئاساییە، کێشە نییە. کوڕەی سوور لەسەر مەبەست پرسی، ئاخر دکتۆر من ئەمەوێ دەموچاوم ساف بێ، چی لێ بدەم ساف ئەبێ؟ مەگەر دووبارە لەدایک بیتەوە گینا بە چی ساف ئەبیتەوە؟ هەبوو و نەبوو و سەردەمی زوو هۆنووس مادزا زۆر لە خوێندن دواکەوتبوو، بیست و یەک ساڵی تەواو بوو کاتێ کە گەیشتە زانکۆ، هاوڕێیەکی بۆ دروست بوو سێ ساڵ لە خۆی گەورەتر بوو ناوی کۆروش نیپوری بوو، بە هۆی تەمەن یان سرووشتیان یەک زیپکەیان پێوە نەبوو بە هەردووکیان، هەرزەیەکی خۆ بەشتزان ڕوو وەک هەنار سوور و وێران هات بۆ لایان دەیویست ئەمیش وەکو ئەوان پێستی ساف بێ بۆیە پرسی چۆن وای لێ بێ چی لە پێستی بدا شەوان تا تێی بوور و کێن کچان هاوڕێ نوێکەی هۆنووس وتی نەوتی لێ بدە بە ڕووتی. بیری نەوتەکەی کۆروشی هاوڕێم کەوتبووە کە بەو هاوپۆلەمانی وت، پرمەیەکی قەبەی پێکەنین لە پشت کاسە سەرمەوە گڕی گرتبوو، دەیویست بۆ دەرەوە بپرژێ، بەڵام دەبوو ئەوپەڕی کۆششم بخەمە گەڕ، چونکە خەڵکەکە هەموویان تێم زەقابوون و چاوەڕێی وەڵامێکمیان ئەکرد، وەڵامێکی خۆڕایی پزیشکێک، بەشکم سوودێکی بۆ ئەوانیش هەبێ. ئەو جاکەت و پانتۆڵ لەبەرانە زیاتر سەریان هێنایە پێشەوە. تۆ تەماشا چۆن بێ دەنگ لێم ورد بوونەتەوە تەواوە دکتۆرن چاوەڕێی هەڵهێنانەوەی ئەلفێکی هەڵەن لە منەوە تا حکومەت جوێن باران کەن کە چی بۆ کردوون بە دکتۆر. سەرم لە هیرۆشیماکەی کوڕەکە نزیکتر کردەوە و وام پیشان دا کە پشکنینێکی تەواو بۆ دەموچاوی دەکەم. چەناگەیم گرت و بە خاوی ئەمدیو ئەودیوێکم بەسەری کرد، دەمویست زیاتر کات بەخۆم بدەم تا قوتارگەیەک بدۆزمەوە. یەکێ لە چاوەڕێکەرەکەم خوێنەوارەکان وتی، ئاخر بڵێ ئەمە کەی کاتی تەلەفیزوێن و ڕادوێ و مادوێ بۆ دوای کار ناشی پرسیاری لێ بکەی ئەم خەڵکە هەموو وەستاون ئاخر وانیە؟ تەنیشتەکەی بە توڕەیی و قسەکەی پەسەند کرد. بەخوای وەیە برام برێ هەی خۆڕی ئەمە قنجی وەختی ئەمەیە شوغڵی خۆمم بەجێ هێشتی و هاتوومەتە ئێروکانێ وا سێ سەحاتانە خەریکی ئەمەیمە خۆڕی ئەرەوەڵڵا خۆڕی. ئاخر خەتای بەڕێوەبەریشە دەنا پێی دەوت کە دوایی بێی وانیە خۆ کات نەبڕاوە. پۆکۆ ئەتو دەڕی چ ئەم دوو گیانە بەس کامێرەی بخەنە بەردەمیان هەموو دنیان ڕاست لە فکر دەچی هەر ئەوەی دەزانن لەبەر کامێرەی قسان بکەن. چاوەڕێکەرێکی تر وتی ئەها بەو خوایە لە پێنجی بەیانیوە لێرەم نوێژی بەیانیم لێرە کردووە یەکێکی تر خۆی تێهەڵقورتاند و وتی هاوبرا، من دووی شەو لە زەڕایانەوە دەرچووم. دووی شەو بە ڕێکەوتووم. ئارەوەڵا، خوای گەورە شکور کردی بە سەلامەتی گەیشتین و نوێژی بەیانیمان کرد. ئینجا تۆم بینی هاتی. پیاوە زوو هاتووەکەی تریش وەڵامی دا، وابوو ڕاست دەکەی. کە هاتم دیمی وابوو. دوکتۆر هونووسی پیشەگەر هەر خەریکی دەموچاو پشکنینە. پرسیم، دەخورێ؟ کوڕە تێنەگەیشت. پرسی، جام؟ لێم پرسیەوە دەموچاوت دەخورێ؟ وەڵامی دایەوە هەندێ جار نەڵێی بیخۆ. پرسیم قەت وای لێهاتووە ئەوەنە بخورێیەکە سوور بێتەوە؟ پاش بیرکردنەوەیەکی کورت وەڵامی دامەوە نەوەڵا بەس هەنێ جار ئەخورێ نەڵێی بیخۆ نا مەیخۆ بیخەرە چێشتەوە. کاتی خۆی دەموچاو موشک ببۆ سپی دەبوو ئادەی بپرسە؟ پرسیم، سپی دەبێ؟ کوڕە پرسی، مەبەستت چۆنە؟ پرسیم، واتە هەست دەکەی پێستت هەڵبدا و سپی بێ و وشک بێتەوە؟ کوڕە گەنجەکە گەشایەوە و گەشکەیەکی گوم گەرم و گوڕانە گرتی وتی، ئارەوەڵا ئارەوەڵا زۆر جار سپی ئەبێ منیش چەوری ئەکەم. ئەم کوڕە لەو کاتەوە لە دوودڵی سیخناخ بووە، تۆ بڵێی ئەم لوسکە تەڕپۆشە دکتۆرێکی باش بێ بەڵام بە پرسیارەکانم ڕەویەوە. سێ چاکەت و پانتۆڵە بەرە زاڵەکە جوان گوێیان شل کردووە کە و کوژانە بۆم دانیشتوون و گوێ دەگرن. سوڵتان مێحمەتی شەشەم بە تۆ نەبێ دەستێ پێ کردەوە. بوێریم ڕاپسکاند و وتم، تازەترین زانستی سەردەم ئەڵێ کە دەبێ بۆ سروشت بگەڕێینەوە. سروشت چارەی زۆر نەخۆشی تیایە. زانستی نوێ داوا ئەکا بە پێی پێویست لە بەکارهێنانی زۆری مادەی کیمیاوی دوور بکەوینەوە. ئێستا من ئەتوانم مەڵحەمێکە بۆ بنوسم بەڵام مادەی کیمیایی تیایەو لە مەودای درێژخایەنا باش نیە بە قسەم کە خو مەگرە دەم و چاو ئەمە پەیوەندی بە گۆشەنیگاو هەیە تۆ بیرکردنەوەی خۆتت وا ڕاهێناوە کە دەم و چاو نەنگی تیایە بەڵام دەتوانی ئەم بیرۆکە خراپە لە ناو مێشکتدا بگۆڕی. کوڕەکە وتی ئاخر دکتۆر من ئەمەوێ مەڵحەمم بۆ بنوسی. نامەی دڵداریت بۆ ئەنوسم مەڵحەمی چی لەسەر تاتە سەهۆڵێ ناوی ڤیاگرات بە کێرسف بۆ نوسم تای بێیتە دەرمانخانەکە تواوەتەوە کە میوانداری بەفرت کرد مەهێڵە گەرمای بێ نەبا داماڵەکەت ئاو بیبا چاوەڕێی وەڵامێکە داناییەکی تری پێ بڵێ وتم دڵەکەم ئەمە هەمووی خەیاڵ کردە ڕەنگە کەمتەرخەمی خۆشتی تیا بێ تۆ زۆر خود داوەتێ بەڵام مەرج نییە خوو پێدانە زۆرەکەت بناغەیەکی ڕاست و تەندروستی هەبێ کاتی خۆی هەرچەند بە سابوون دەموچاو مەشت ڕومەتم سپیە بوو پێی بڵێ. لەمەو دوا بە سابوون دەموچاو مەشۆم سابوون بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە. پرسی، ئەی بەچی بیشۆم؟ بەتەلی حاجەت بە من چی بەچی دەموچاو تشۆی؟ بەرحاڵ وتم، تەنها بە ئاو جوان گوێ بگرە. تەنها ئاو. ئاوی سارد لە ئاوی گەرم باشترە پێی بڵێ. ئەویش تەنها ئاوی سارد. ئاوی گەرم بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە. وتی، وەڵا دکتۆر من بە ئاوی لە کوڵ دەموچاوم ئەشۆم. کەواتە کتلی لە ماڵیانا بەر کەس ناکەوێ. ئەبێ چەند کتلیان هەبێ؟ ئەی چەند عەلادینیان هەیە؟ بە هاوین چی ئەکەن؟ دەنگی کتلی کوڵاو، فشش قوڵووڕ. ئەمەە گوێی لە فشقلور بووە مێشکی بە هەڵم بووە بە سیر لێ هاتنەوە پرسییم چی بۆچی بە ئاوی لە کوڵ وتی ئەڵێم ڕەنگە ئاوە گەرمەکە زیپکەکان بتوێنێتەوە ئارنۆڵدی تێرمینەیتەر ئەی بۆ خۆت هەڵنادەیتە ئاگرێکی گەورە و دیسان بە سافی دروست بیتەوە ئاگرەکەی بلە نا بە کەڵک نایە ساردە شیشە کەبابی لەسەر نابرژێ وتم کوڕە شتی وا ناکەی بە هیچ شێوەیەک پرسی باشە دکتۆر بۆچی ئاوی سارد باشترە بەڕاست کێ وتی ئاوی سارد باشترە ئۆف من وام وت. دە فەرموو بۆشی بسەلمێنە بۆچی باشترە. هێوربە قسەی هێورانە سەنگی خۆی هەیە وتم ئاوی گەرم دەموچاو چرچەکا بەڵام ئاوی سارد یارمەتی دەموچاوەیا زیاتر بمێنێتەوە ئەی نابینی ئێمە شتەخەینە فریزەرەوە. سەرسامانە دەستیان خستە ژێر چەنەیان و ئێستا ئەوان چاویان لە هۆنووسی ماک زەقان. هۆنووسی دووەم سەرسامانە وتی، هەی! هەی! هەی لەو! ئەوە خۆر بەڕاست خۆی لە کوڕی داماو کرد بە پزیشک. خۆڕی! ئەڕەوەڵڵا خۆڕی! هۆنووسی سێیەم وتی، کوڕە حەمە هۆنووس لێی گەڕێ، کێ ناڵێ ڕاست ناکا. هۆنووسی دووەم وەک هەمیشە تووڕە و تڕۆ و ناپاراو، بەڵام مەبەستدار، وتی، کوڕە قەوچۆن نەیە ڕاستی چییەکە لە خۆیەوە قساکە و درۆزنە هۆنوسی سێم بێوەیانەوەتی لی گەڕێ بە یارمەتی بین لەم گۆبەنەی بۆ خۆی ناوێتەوە ڕزگاری بکەین تۆ تەماشای و چاکەت و پانتۆڵ لە بەرانە بکە بزانە چۆن بەرامبەرە و قسانییانکە پیش دەخۆنەوە بسرەوە با تووشی کارەساتی نەکەین. کوڕەی دەموچاو ئاوڵاویی ڕووخەردا بە وەڵامەکانی هونووسی ماک سەرسام و گەشاوەتر بوو. وتی، دکتۆر، تا ئێستا کەس شتی وای پێ نەوتووم، ئامۆژگارییەکەشت زۆر بەجێیە، بە قسەتەکەم. هونووسی ماک هەموو وشەیەک بۆ وتن بە دە پێ و دانگدا تێدەپەڕێنێ. تووند خۆی گرتووە نەکا هیچ ورتەیەکی لار لە دەمی دەربچێ. بە قسەی چی مەکەی، لە خۆمەوە قسە ئەکەم. هونووسی دووەم خێرا قورتا، بەڵێ، لە خۆتەوە قسە ئەکەی. هۆنووسی سێیەم هێورانە وتی، بەشێک ڕاستیی تیایە. هۆنووسی دووەم وتی، هانیمەیە. دوو هۆنووسەکەی تر کەوتنە دەمەقاڵێ. هۆنووسی سێیەم پێی وت، چاوەڕێی چی ئەکەی؟ کوڕە بۆچی ناچییە بۆ نۆرینگەی پزیشکێکی ڕاستی؟ لەوانەیە پارەی پێ نەبێ. خەستەخانەی حکوومەت بەخۆڕاییە. خەستەخانەی حکوومەت باش نییە. وانییە. ئەم قسەیە دروشمی کەسانێکی ترە کە نان و کەبابیان پێوە خواردووە، تۆ لەبری کەبابەکەی ئەوان دروشمەکەیان ئەجویتەوە، وانیە؟ وایە، ئەگینا ڕۆژی خۆرگیرانەکە لە خەستەخانەی حکومەت نەشتەرگەری ڕیخۆڵە کۆرە کراین و زۆر سەرکەوتووش بوو. بۆ سەلماندنی باشی خۆت پێویست ناکا بەرامبەرەکەت دابڕمێنی. لە کاتی ئەم دەمەقاڵێی دوو هۆنووسەکەی تردا، هۆنووسی ماک کەوتەوە خەیاڵی خۆی. دۆزەخ پڕە لە ئافرەت، کەچی یەک ئافرەت لێرە نیە، وەڵامی خۆتت دایەوە. لە دۆزەخن یەکێ نەزانێ ئێرە دۆزەخ نیە باشە بەڕاست خۆ ئەڵێن هێشتا ڕۆژی لێپرسینەوە نەهاتووە ئەو ئافرەتانە کێ بوون لە دۆزەخا بێدەنگیەکە گەیشتە پلەی ناقۆڵایی شتێ بڵێ. هۆنوو سیماک نیو دیش دەمی کردەوە و وتی، چاکە. خێرا دەمی داخستەوە. کوڕە پرسی، دکتۆر، دکتۆری باش لە هۆلێردا کێ هەیە؟ دکتۆر فەرهاد پیرباڵ، چون زانم. وتم، نازانم لە هەولێر نازانم. کوڕە وتی چۆ نەبێ ئەی ئێوەی دکتۆر دەبێ یەک بناسن. یەک و نیو ئەناسین. وتم ئاخر من لێرە نەبووم لە دەرەوە بووم دەمخوێند. خێرا پرسی لە کوێ خوێندووتە؟ لەسەر چڵی بەر پەنجەرەی یار. میوەی گەیشتووی زەردو سووری باخ. جریوە و جووکەی دارستانی شاخ. لە گەرووی شمشاڵ لە تەلی کەمان. گەلێ هەڵساوە ئاوازەی جوان جوان. کوڕە دووبارە پرسیەوە لە کوێ خوێندووتە؟ نەدەبوو وەڵامی ئەم پرسیارە دوا بخەی ئێستا وازانم درۆکەی. وەڵامم دایەوە لە کینگس کۆلێج لە بەریتانیا. هۆبین لەوێ پرسی ئەها ئێنۆرینگەت لێرە هەیە؟ هەمە نیمە هۆبین هەیەتی من هۆنووس نیم هۆبینم کەواتە بەڵێ پرسی لە کوێ و ئیش گەیشتینە ئەو جێگەیەی ئێستا بە یەک وشە ئەتوانم خۆمە لێ داببرێنم. وتم، سلێمانی. کەچی وتی، دە کەواتە بۆ لای تۆیم، لە کوێی سلێمانییە؟ خۆ کردی بە ڕاست، وازم لێ بێنە. هۆبینی داما و بیست ساڵە ئەخوێنێ و هەمیشە یەکەمە خۆیەک و ژێوەبرێ بە هەزار شەڕ و شەق نەخۆشێ ڕووی تێکا. منیش چوار قسەم کرد وا خەریکە کڕیارێکی هەمیشەیی پەیا ئەکەم. هونوسی دووەم وتی، کەواتە بۆچی تۆش وەکو کابرا نۆرینگەیەک دانانێی، خۆ تەنها بە کرێگرتنی شوێنێکی تێچێ، لەگەڵ تۆزێ منگە منگ کردن بە عەرەبی، بەڵام بە تۆنەوە، تۆ خۆت لە تۆنبازییا باشی. هونوسی سێیەم وتی، ئێستا تێگەیشتن دونیا چۆن کارەکە؟ حەمە هونوس، بۆچوونەکانت هەمیشە پشت بە ڕاستی ڕووت ئەبەستن، بەڵام دونیا تەنها بە ڕاستی ڕووت کار ناکا، تۆ کێشەیەکی تریشت هەیە کە هەموو ڕاستیە ڕووتەکانە بە توڕەیی دەرەبڕی. ڕەنگە ئەگەر هەموو ئەوانەی ڕاستی ڕووتەزانن بەهێوری و بێوەییانە بدوێن ژیان زۆر خۆشتر بێ. هۆنوسی دووەم وتی، واتە دونیا وایە، خەڵک متمانە بە پزیشکی ڕاستەقینە ناکەن، بەڵام بە منگە منگچییەکی ئەکەن. هۆنوسی سێیەم وتی، مرۆڤ بوونەوەرێکی بەپرس و زانینخوازە. ژیر و ناژیر هەروان. جیاوازی ژیر و ناژیر تەنها ئەوەیە کە ناژیر وەڵامی خێرا و کۆنکرێتی ئەوێ، بەڵام ژیر ئەزانێ کە بۆ ئەو وەڵامانە جارێ ماومانە. هۆنووسی دووەم هێشتا لە گوتاری قسەکانی سێیەم تێنەگەیشت پرسی، ئێ؟ هۆنووسی سێیەم بەردەوام بوو، بە بۆنەی ئەم سرووشتەی مرۆڤەوە هەزاران ساڵە بە زانیاریی بێ بنەما و بەڵێنی درۆینەی مرۆڤ گەمژێنراوە. ڕاستکردنەوەی ئەم گەمژاندنە بەو پشووکورتی و تووڕەیی تۆ نابێ، دەبێ هێورتر بی. هۆنووسی دووەم توڕەتر بوو، کەوتە هەڕەشە، تۆ زۆر مەڵێ، دوانی وەک ئێوە ساویلکە ئایندەیان تێگاوین، هۆنووسە فەنیەوە پێتەڵێم ها، وردتر نەبیستم دەمتەشکێنم. هۆنووسی ماک وەڵامی نەدایەوە. وەڵامی دایەوە، مەبەستم ئەوەیە لە پارێزگای سلێمانییە، نەک ناوشاری سلێمانی. کوڕی ژان گرتوو یەکسەر پرسی، ئێ قەیچەکە؟ لە کوێیە هەر دێم؟ تەکسی ئەگرم یان لەگەڵ یەکێک ئایەم؟ بەڕاستی ئەم مەعموولاتانە زۆر بە کەڵکم دێن. مەعموولات نا، مەعلوومات. مەعلووماتیش نا، زانیاری. زانیاریش نەبوون. لەوانەشە زانیاری بووبێتن، بەڵام من سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراو نیم، لە خۆمەوە قسە ئەکەم. ئەگەر ئەوەنە کەر بێ لە بری نۆرینگە بێتە پشتی تراکتۆرەوە ئۆخ خۆم ئەزانم چۆن ئەیکەم بە پەند ئەگەر نەوتم پێ دەرخواردنەیە گلەییم لێ بکە. هۆنووسی دووەم وتی، کەواتە لەگەڵ ئەو کابرایە جیاوازی چییە بێ کە لە بری دەرمان میز دەرخواردی خەڵکەیە؟ یاسا گێل ناپارێزێ. تۆ ئەڵێی من هونەرمەندم، هونەرمەندی وا ئەبێ؟ هەزار پزیشک و دانساز بۆ گەرمکردنی بازاڕی نۆرینگەکانیان خۆیان کردووە بە هونەرمەند، قەیچەکە با هونەرمەندیش خۆی بکا بە پزیشک. هۆنووسی دووەم هەڵچووەوە، هونەرمەند ئەبێ لە ئازار و سۆزی خەڵک تێبگا، هونەرمەند کلیلی هەموو دڵێکی پێیە، کە کلیلێ پێ بێ بۆچی بۆ چوونە ژوورەوە دەرگا ئەشکێنی؟ بۆیە خەڵک خۆی بە هونەرا هەڵەواسێ، چونکە هونەر بەرزترین شاکاری مرۆڤایەتییە، هیچ شتێک لەسەروو هونەرەوە نییە، بۆیە هونەرمەند پێویست ناکا خۆی بە بواری ترا هەڵبواسێ هەموو کەسێک مافی زانینی ڕاستی ڕووتی هەیە بەڵام تۆمانان لە ترسی ئەوەی خەڵک نەزانێ چ کانزایەکی قەڵبن لە خۆتانۆ زانیاری ئەدەن. هۆنو سیماک وتی، لە خۆمەوە زانیاریم نەداوە خۆم بەسەرم هاتووە. ئەوەت بەسەر نەهاتووە تۆ تەنها دەم و چاوت سپیە بوو. هەندێ زانیاری گشتیم پێدا. ئەو پێویستی بە زانیاری و چارەی پسپۆڕانە هەیە. با بچێ بۆ لای کەسە پسپۆڕەکە. تۆ خۆتت لێکرد بە پسپۆڕ. ئەو منی کرد بە پسپۆڕ. بە تووتایا پسپۆڕ نیم. بە شەق لەسەر کورسیەکەم هەڵیانەسانم. ئینجا چییە؟ با بە پێوە بوەستایتایە. بۆچی؟ وەک ئەو خەڵکە. ئەو خەڵکە هەڵەن. تۆش هەڵەی. ئێستا کورسییەک لەویا هەبوو چاوەڕێی دانیشتنی کەسێکی ئەکرد. من کەسەکە بووم. لەم کۆمەڵگایەیا هەنێ نەریتی هەڵە هەن. یەکێک لەوانە ئەوەیە کە پیران هەر لە خۆوەوە گەنجان بە خوێڕی ئەزانن. ئەمە هەڵەیە. ناکرێ ئەو کەسەی ئایندەی دونیای پێ دەبەخشی، ئەمڕۆ لەکەداری. بکەی و کەسێتی بشکێنی. ئێمە دەبێ نەوەی ئایندە لە ڕووی دەروونی و زانیارییشەوە بۆ بەڕێوەبردنی سبەینێ ئامادە بکەین. من بە بەردەوامی لەو پیرە نابەرپرسانە ڕاکەم کە کەسێتیم دەڕوخێنن. من یەک پارچەی تەواوم لە سەرزەنشتی نەوەی پێشوو. هێشتا نەهاتوومەتە دونیاوە ئەوان لەسەر شکستی من گرەویان کردووە. هەوڵ مەیە بچیتە سووچی بەرگریکردنەوە. مافی تەواوی خۆمە بەرامبەر ئەم هەموو توڕەیی تۆ و نەریتی هەڵەی نەوەی ڕابردوو بەرگری لە خۆم بکەم بێ مێشکە قژ ڕەشەکانی ئەمڕۆ بێ مێشکە سەر سپیەکانی سبەینێن تەنها لەبەرەوەی کەسێک سەری سپیە واتای ئەوە نییە دانایە ئەم سەر سپیانەی کە ڕێز لە هیچ گەنجێکی ئەمڕۆ ناگرن بێ مێشکە قژ ڕەشەکانی دوێنێ بوون تەنها چاوەڕێی هەلی تەمەنیان کردووە سەریان سپی بکە بۆ ئەوەی من بچەوسێننەوە من لە نەریتی هەڵەی نەوەی پێش خۆم بەرگری دەکەم کەواتە هەم کورسییەک و کەشخەیی و ڕوخسارە خانەدان دیارەکەم منی کرد بە پزیشک، من داوای ئەمەم نەکردبوو. بدوتایە مامەڵەکە هی براکەمە. نەمویست زانیاری زیادە بدەم. بۆچی خەڵک بە زانیاری زۆر و بۆر سیخناخ بکەم؟ زانیاری زۆر و بۆر نا، زانیاری تەواو. پێویست نەبوو. ڕاستگۆ بویتایە. هۆنووسی سێیەم وتی، ڕاستگۆیی هەموو کاتێک ڕاست نییە. هونوسی دووەم وتی، کەواتە چ جیاوازیەکتان هەیە لەگەڵ ئەو مەلای کاڵێ ئەگەر دوو جار لەسەر یەک دەست نوێژ بگری و بچی پشکنینی ئیکۆ بکەی لەتاو نوری ناو دڵتان ئامێری ئیکۆکە ئەسوتێ. هونوسی سێیەم وتی، لەمەوە دەگەینە ئەو ئەنجامەی کە زۆر جار ڕوتە و پوتە ڕانەری نەزان دروست دەکەن. ئێمە فەنیە نەزان نیە خەڵکی گەمژێنراو ژیر ئەکرێ بەڵام بەم شێوەیە نا. تۆ ئێستا ئەتوانی بەم توڕەییەت ئەم کوڕە گەمژێنراوە ژیر بکەی؟ من دەستم لەمەدا نیە. بەڵام چاودێری چاودێری ئێوەم ئەم ئیگۆیەی ئێوە گەمژێنراو گەمژێنراوتر ئەکا زانست و زانین ئیگۆی تێدا نیە مەبن بەو مردووی گۆڕستانانەی کە ئەڵێن کار بە ئێمە نەبێ ناڕوا مردووی گۆڕستان نادوێ. ئەوە پەندە. لە نێوان ئیگۆشکێنەکانی نەوەی ڕابردوو و زانست و چاکسازیدا گیرمان خواردووە. بۆ سەندنی ڕاندەستەک لە نەوەی شانشکێنی ڕابردوو کەمێک ئیگۆ پێویستە. هۆنووسی یەکەم مشتومڕەکەی پێ بڕین و وتی، ئێوە بینن، هەر کە وتم نۆرینگەکەم لە سەیدسادقە لەبەر چاویا سووک بووم. لەبەر مشتومڕەکەتان گوێتان لێ نەبوو کە وتی، ئاها ئاها چییە واتە ئەگەر پزیشکێ لە سەید سادق بوو ئیتر بێ توانا و بێ ئاستە واتە پزیشک هەرە بێ لە ناو شارا بێ تا بە دانا بزانرێ هۆنووسی دووەم وەڵامی دا بەس بڵێ ئەو شتانەی باسیانەکەی کێشەی پزیشکان خۆیانە نەک هی تۆ تۆ پزیشک نیت خەمی هونەرەکەی خۆت بخۆ نەک پزیشکان نان بۆ نانەوا و هۆنووسی سێم پەندەکەی ناوبڕ کرد و وتی توڕەیش بۆ تۆ. لە سێ لەخت بوغ لێ زەخت دیست. پرسگەوانەکە دیسان بە دەر کەوت. لە مێوە ئەشک و ئاهی ئێمە سەر کەوت. چاوەڕێکەرەکان هەمووان نمایشی هۆنووسی پزیشکیان بیر چۆوە وەک بڵێی هەر نەبووبێ. دیسان خۆیان هەڵدایەوە بەر دەم پرسگەوان. پرسگەوان، یەکەم کەس ناوی هۆنووس ببورن. ناوی هۆبینی خوێندەوە. هەناسەیەکی خۆشبەختانەی هەڵمژی و وتی، چ نازێکە، چ مێهرێکە، چ بەختەوەرییە خۆبوون. سپاس بۆ گوێگرتنت. ئەگەر وات هەست کرد لە هەر وشەیەک تێنەگەیشتووی کە بەکارم هێناوە، تکایە سەردانی ماڵپەڕی www.nawa.net بکە، ماڵپەڕەکە nawa. net ە. زۆر سپاس.